Oke baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jadi hari ini Saya ada di daerah Dongko ya Tempatnya ada di pasar Sekitaran pasar Dongko kenapa saya pilih pasar Dongko karena di sini masih cukup ramai teman-teman dan suasana tradisional masih sangat terasa ya cuman memang <laughs> sayangnya tadi saya datangnya agak kesiangan apa mas dagangannya mas dagangannya apa mas dagangannya apa alat-alat toko pak perlengkapan toko dari mana ini dari pule oh pule oh alah pule oke okay, suan mas ya laris ya laris Bu. Laris jualan ya. Asli ngeriki Mas. Riki. Asli ngeriki Oh enggak galak. sur Mas. Jadi kita menikmati suasana pasar teman-teman dengan cara yang agak-agak beda ya <laughs> ambil ya jalan-jalan olahraga misi setelah ini di bagian luar kondisinya seperti ini teman-teman kita coba masuk ke dalam dan terus terang ini baru pertama kali teman saya main di daerah sini boleh boleh bu Bu, nyon foto gih, gambar gih.

ya lumayan ini pun lekas sepi ya meten ya biasanya anu kayak kata uang hajatan ya. oh sangat ramai ini eh, sepi malah le hajatan oh mantap ya sur mas iya monggo nah ini teman-teman terlalu sangat banyak objek ya teman-teman hmm, gerak saternya ます memang untuk cari framing yang bagus ada susah Bu, laris bu. Jadi <laughs> kewan bu ya, kok. Bisa satu dua gambar aja teman-teman. monggo pak monggo pak tadi ter terlanjur pakai rasa manual Thank you. gambar ya No, apa Pak nih Pak? Keong. Keong urip sedanten nih nggih. Ah, nah iki teman keong. King pundi ngaten nih Pak? Eh, King Solo. Solo masalah tebih sekali Sun Pak ya? <laughs>